下になりましたも駐車場止められないということで明日のために駐車場どこが開放されてるか覚えとかない <laughs> チェックして They brought me but no easy. 白いもい、嘘もられるトゥクトゥクみたいな、うん どうですかランボルギーニこれ買おうかななんかさっき合言葉で半額っていうのあった半額でも無理 <laughs> <laughs> こんなんどこで寝たいの <laughs> just I'm coming home. we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah. つけられるやつやろこれ中見たな車にこの間のキャンプうん見してもらったな すごいからちゃうちょっと一瞬すいありがとうございます 翅膀那。